ちんちゃんとかかくん、それでらかずグワニョンラボウィッシュ僕は今東北宮城県は仙台に来ております仙台といえば牛タン出たなので牛タン食べに来ましたあさあ 皆さんにねどういったものか紹介していきますよノマンカキリンラガーデンロイがきはい来ました最高牛タン牛タンねミニカレーセット食べるよ、サラダもだって牛タン入ってる確かに ごいフルコースじゃん牛タンのフルコースでさ、あの野菜ベトナムの人もさ、あの野菜好きじゃなうん、けどやっやっぱりね日本の野菜ってすごくみずみずしいなってこうこっち来て食べて思う、うん、なんかベトナム 新鮮だと思うんだけど、なんかね、鮮度が違うと思う。牛タンとも合う。牛タンとも合うよ。で、どうやら、この野菜も。やっぱり、作る上で、日本は土とかも育ててるから、土がうまいという。か栄養が多い土。だけど、ベトナムはまだ。どういうところがまだできてないらしくて。今そういうのをこういろんな人が やろうとしてるらしいベトナム人土を良くしようそうやっぱり土に栄養がないと野菜も育たないというか、うん、でも本当にだから野菜食べるだけでもいいよそれのために日本に来てよ海藻シーンみたいなはいそしてこれが牛テールスープ うんいいね温まるよだからもし寒い時とかに来たらものすごく温まっていいよね、あ牛のねしっかり出汁が出てて奥深い味になってるだって見てでかでかっこうねやっぱ、うん タンっ本当にめめちゃでかかってまあ、今はテールかもしれないけど、肉厚なのにやわいだけどしっかりとした歯応えがある弾力がある肉なんだ肉としてはだけ最高級だよねうんうまいわうわこれでもねなかなかベトナムの人東北に行くかもしれんけど、ね ぜひね仙台まで足伸ばしてほしいやばうま分厚誰 <laughs> やばや まっねその塩加減もちょうどいいしやっぱ切ってあるけど食べやすいなるほどねえ牛タンってその普通の肉とやっぱ弾力が違う、違うであのやっぱ脂っこいとかないよね脂はないからなるほどね、おい美味しいわそれは有名 ある超有名店だよねうわ非常に柔らかくて美味しいしその肉本来の味もギュッと詰まってるからめちゃめちゃうまいはい一味唐辛子これを好みでつけて味はついてますけどね、うん、ちょっと、まあ、辛いの好きな人ちょっとスパイス効かせたい人 スパイシーできないでしょ火出るみたいなできないでしょキムタクがやったらうんずっとうまいずっとうまいいやいや 自分の下食ってる無限牛タンみたいなことしてるけどはいということで、えー、利の牛タン最後でした